كلارين ليش بعدك فايق؟ فيك تقراها بكره لا أمانة خلي معي تصبح على خير بابا لا تخاف كل شيء راح يكون تمام what have you